mina olen Pille Murrik, olen Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži lektor. REGI projekti raames viisin läbi neljanda koolitusmooduli sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, kes igapäevaselt puutuvad kokku migratsiooniga ja sellest tekkivate, tööalase migratsiooniga ja sellest tekkivate probleemidega. meie mooduli teema oli süsteemne mõtlemine ja olulisteks märksõnadeks olid muutustega kohanemine ning paindlikkus ja valmisolek muutustega kaasa minna. Äh, elu on näidanud seda, et probleemide puhul väga sageli asutakse neid äh, kohe lahendama, mõistmata tegelikult sügavuti, millest mingisugune probleem räägib. ja nii võib kuluda palju aega ja ressurssi, ilma et lahendused oleksid toimivad. Äh, pered, kes on läinud siit Soome, tulnud tagasi või kuskile mujale riiki või, või töötab üks äh, vanematest Soomes või vahel või mujal või vahel ka mitu vanemat. et äh, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, äh, kes on nendega kokku puutunud, on puutunud kokku ka probleemidega. ja kui me nüüd püüdsime vaadata neid probleeme just nimelt süsteemselt, tuginedes Tilsi püramiidile, ehk siis vaadata, mida mingi muutus toob kaasa, kuidas see mõjutab äh, lapse identiteeti või vanemate identiteeti, mis on üldse mingisuguse muutuse eesmärgid olnud, äh, siis on mõistetav, et nii raskused kui toimetulek väga sõltuvad sellest, missugused on inimeste uskumused, hoiakud, väärtused, kuidas nad tajuvad iseennast, millised oskused neil, neil on ja, ja väga oluline on see, milline on see pere emotsionaalne kliima, kuidas üksteisega suheldakse, eh, kuidas suheldakse lapsega, eh, kuivõrd see laps on kaasatud, arvestatud ja, ja kuidas on tema vajadused rahuldatud ja kuidas ta saab sellist tähelepanu, lähedust, emotsionaalset toetust. ja igasugused muutused puudutavad eh, just nimelt ka, ka neid tegureid. me keskendusime sellisele praktilisele küljele, erinevaid aktiivõppemeetodeid, praktilisi harjutusi, kogemuste jagamist äh, kasutades äh, vaatasime seda olukorda erinevatest positsioonidest, õpetaja, lapsevanema, lapse, sotsiaalpedagoogi, sotsiaaltöötaja pilgu läbi äh, ja leiti, et see lapse põhisõnum ongi, et märgake mind, olge minu jaoks olemas, laps vajab kontakti, lähedust ja tähelepanu, kui vanemad jäävad äh, hätta selle pakkumisel või kui lapsel tekivad rahuldamata vajadustest või kinnijäänud tunnetest käitumisprobleemid või terviseprobleemid, et siis on väga oluline, et last ümbritsevad äh, täiskasvanud selles tugivõrgustikus, nii sotsiaalvõrgustikus kui haridussüsteemis oskaksid süsteemselt mõelda ja läheneda lapsele just nimelt vajaduspõhiselt. Äh, ja vaadata ka siis seda seda peret seal taustal. osalejad ütlesid, et väga kasulikuks osutus teadlikult selliste positsioonide vahetamine, et panna ennast lapse olukorda, vanema olukorda ja võtta aeg ja vaadata, hinnata olukorda kõrvalt, astuda nii-öelda situatsioonist välja, et näha tervikpilti, et siis mõista, kes mida vajab ja mis roll, mis vastutus, mis võimalused on kellelgi siis selle lapse ja selle pere toimimisel ja hästi oluline on siis just nimelt ikkagi mõistmine, mitte hukkamõistmine ja kui osatakse mõelda süsteemselt, näha, missugusel tasandil probleem on ja kuhu suunata see energia tähelepanu, siis ka väiksema ressursikuluga saab tegelikult paremaid äh, tulemusi, probleemid vähenevad ja see süsteemne mõtlemine on väga oluline ka probleemide ennetamisel.